Lepas tu, ifrit eh, ni adalah sejenis jin hok pasai wong wai, racap racing, lepas tu kengreng. Gitu. Dari gulungnya jin ni, ifrit. Eh, dia kata gana? Sanggup depan Nabi Sulaiman. Aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maknanya, hei Sulaiman, mung duduk di atas. Khisi mung ni. Aku akan bawa istana Raja Balqis dengan secepat mungkin supaya sekelip mata lah aku nak bawa mari nak ayat katanya gagah dia cepat dia tu dia sanggup sebelum daripada Nabi Sulaiman bangun daripada ti percum lama mana tu wallahu alam lah lagi dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah lagi amanah alhamdulillah dia royak sendiri katanya Qawiyun Aminun Dua perkataan Kita akan jumpa pula perkataan Qawiyun Aminun Di dalam suratul Qasas Lepas pada ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ۖ قال عفريت من الجن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 Masih lagi ayat-ayat ni hubungnya dengan kata-kata Nabi Sulaiman dan tentera dia iaitunya jin yang uh, sanggup uh, membawa istana ataupun singgah sana Raja Balqis kepada Nabi Sulaiman. Ni Nabi Sulaiman tunjuk katanya dia adalah lebih uh, hanale ataupun lebih kuasa daripada Raja Balqis. Jadi uh, Nabi Sulaiman katanya kembalilah kepada mereka. Maknanya uh, apa ni lepas pada wakil raja Balqis mari tawai ataupun mari duk beri hadiah bunga mah kepada Nabi Sulaiman maka Nabi Sulaiman duk kecek seperti saya duk wayak dah kemarin tak ada kena ular eh Nabi Sulaiman katanya keliklah mu tak sadak tawailah kepada aku ni Harta benda tak ada berharga di sisi aku. Ha, tu gitulah. Kembalilah mereka kembalilah kepada mereka. Yakni apa ni? Yakni kembalilah membawa amaranku ini kepada rajamu Balqis dan rakyatnya. Jika mereka tidak juga mahu berime, maka demi sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentera yang mereka tidak akan terdaya menentangnya. Bukan arti Nabi Sulaiman ni nak pergi perang, nak pergi bunuh orang tak? Tapi ugup. Royak kepada wakil Raja Balkis mungklik patu mungi royak kepada raja mu. Kalau tak masuk Islam, maka akan adalah ke selepas daripada ni. Dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabak dengan keadaan hino menjadi orang-orang tawene. Ning ugup teh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak biasa tak tak apa ni tak tak perai ataupun tak serai raja Balkis. Cuma royak kepada wakil dia macam tu. Gitulah dunia sekarang ni pun sampai hari kiamat. Orang apabila jadi wakil negara masing-masing, lagu tu lah Kecek lebih kurang dan sama ada duta ke ataupun wakil negeri dan sebagainya. Nabi Sulaiman berkata pula kepada golongan bijak pandainya ni daripada beberapa pihak maknanya manusia pun ada jin pun ada setengah-setengah riwayat katanya syaitan pun ada anak cucu syaitan hak Nabi Sulaiman boleh retah terutamanya jin beberapa jin yang pasal plek-plek ada yang Allah Taala sebut ni namanya ifrit yang lepas pada ayat ni Nabi Sulaiman pun royak wahai pegawai-pegawai Wahai pegawai-pegawaiku Siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgah sananya Sebelum mereka datang mengadakku dalam keadaan berserah diri memeluk Islam Ini Nabi Sulaiman tanya dalam istana dia Siapa boleh? Cokeh Istana, sebuah istana Buat mari duduk Depan aku Belum daripada Duta ataupun wakil ni Wakil Raja Balkis klik pergi royak kepada Raja ni. Lepas jalan tak tahu apa ribu kilo. Nak boleh sapa, Masya Allah. Lalu tu lah. Ni ada lah. nota kaki di bawah. Satu, dua, ni, tujuh. Yakni setelah utusan itu menyampaikan amaran Nabi Sulaiman AS kepada Balkis dan rakyatnya. Yakinlah di hati mereka bahawa Nabi Sulaiman bukan sahaja seorang raja. Bahkan ia seorang Nabi Allah dan mereka tidak akan dapat menentangnya. Balqis dan orang-orangnya akhirnya mematuhi suguwe Nabi Nabi Allah itu lalu berakat bersama-sama orang-orang besarnya dan pengikut-pengikutnya menuju ke Palestin untuk mengadapnya. Cuba kita gambar eh Palestin siapa di Yaman. Oh, jauh. Pada pasir belaka pada zaman itu. Nah, zaman learning pun pada pasir juga. Setelah berita kedatangan mereka diketahui oleh Nabi Sulaiman, maka untuk membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala dan ke ke kebenaran kenabiannya, Nabi Sulaiman bertanya kepada pegawai-pegawainya yang bijak, yang bijak pandai. Dari jin dan manusia seperti yang tersebut di dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya. Ini nak menunjuk katanya, Nabi Sulaiman lebih hanalai royak kepada jin, royak kepada manusia, siapa nak bawa istana Raja Balkis, we duduk dekat dengan istana aku ni. Dekat dengan tempat aku duduk kereta. Belum pada Raja Balkis nak mari, istana dia mari dah. Dia cokeh ambil lalu dah. Sokor kalau datuk besar pun cokeh buat mari. Nabi Sulaiman kecek macam ni di tempat dia ni. Masya-Allah, pakak dengar mana belakang lepas tu apa ni jing nak tunjuk katanya dia hanale dia bijak dia pandai itulah Allah Ta'ala ayat ayat 33 eh, itu ayat 39 qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami berkatalah ifrit gapo tu ifrit iaitu nya jin ialah jin yang handal dan pintar berbanding dengan golongan jin yang lain. Aning, ha, wallahu alam hidup di gelar ni duduk mano tak ada kena tanya dah. Tu hal royak tu royak cerita yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman dak tahu apa ribu tahun dah. Pas kita lah ni tak ada kena duk cari lama ke duk cokeh ifrit eh, duk mano anak cucu dia duk mano. Nah, tak ada kena tanya. Kita tahu katanya, cerita ni adalah cerita yang Allah Ta'ala rakyat, hak benar. Lepas tu, Ifrit ni adalah sejenis jin, hak pasang, wong wai, kerecap kerecing, lepas tu kengreng. Gitu. Dari gulungnya jin ni, Ifrit. Dia kata kan, sanggup depan Nabi Sulaiman, aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Maknanya, hei Sulaiman, mung duduk di atas khisimu ni aku akan bawa istana Raja Balqis dengan secepat mungkin supaya sekelip mata lah aku nak bawa mari nak ayat katanya gagah dia cepat dia tu dia sanggup sebelum daripada Nabi Sulaiman bangun daripada ti percum lama mana tu wallahu alam lah lagi dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah lagi amanah. Alhamdulillah. Dia royak sendiri katanya qawiyun aminun. Dua perkataan. E. Kita akan jumpa pula perkataan e, qawiyun aminun di dalam suratul qasas lepas pada ni. Orang apabila kuat dan beramanah Alhamdulillah Molek lah Gapa-gapa duduk pada diri dia Dan Gapa hak dia perintah Ifrit ni royak kepada Nabi Sulaiman Katanya dia adalah kuat lagi amanah Banyak Di kalangan ulama-ulama Mari duduk hurai perkataan eh, Qawiyun amin Walaupun perkataan ni Tuhai royak adalah kata-kata jin ifrit tapi qawi artinya kuat kalau lah ada pada diri seseorang dia perintah dia jadi ketua alhamdulillah molek tapi qawi saja tak ada amin tak boleh pergi sebab qawi kuat tu kadang-kadang setengah-setengah orang dia guna kuasa tak betul dengan tepat dan cara dia kena kuap ku dengan amin amin artinya orang yang beramanah orang yang beramanah tak ada kawi tak ada kuat tak jadi ke orang sesat seterung tapi tak ada kuasa maka boleh jadi lomlew dalam hal pemerintah dia dia jujur dia molek dia beramanah tapi tak ada kuasa ini ha, sebab itulah dua perkataan yang disebut di dalam Quran setakat saya tahulah qawiyun amin dua tempat dalam surah an-naml so dalam surah al-qasas so alhamdulillah ulama mai hurai panje nak wayak katanya tiap-tiap yuk samai manusia atas muka dunia ni kalau sekiranya guna kuasa dia dan guna amanah dia maka insya-Allah molek dalam pemerintahan bila jin sebut macam tu dak? Dia katanya sesungguhnya aku amatlah kuat gagah lagi amanah. Ada lagi hak lebih pada jin ifrit. Tuhan royak pula. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Gapo royak ni? Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah ada khilaf banyak di kalangan ulama dalam nota kaki satu 2 ne 9 siapa orang itu ha pada jin ifrit ni royak katanya dia nak ambil istana raja balqis belum pada nabi sulaiman bangun daripada tempat duduk tapi seorang lagi dia royak katanya hey sulaiman belum pada mu kelik mata pah. Istana Raja balkis duduk depan mu dah. Oh. Nak ayat katanya lebih dia lagi. Tertanya dalil-dalil tafsir. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Siapa tu orang yang Allah Ta'ala wi ilmu kepada dia ha kitab. Yang demikian kelebihannya. Siapa tu? tidak diterangkan dalam Al-Quran yang diterangkan bahawa ia seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah oleh itu nyatalah ia seorang yang soleh dan makbul doanya ha, ini kita pun tak ada kena duit tanya kan? dah tu hair sendiri tak ada rakyat katanya orang tu siapa nama gapo Wallahualam lah saya tak ada tengok lagi dalam tafsir dengan secara luah katanya siapa orang tu lepas tu saya set cerita sini sikit dah orang-orang yang Allah Ta'ala royak pasal tak ada royak namu duduk mana kulak senak lagu mana ni adanya beberapa tempat dalam Quran salah satunya ayat ni ayat 40 ni lepas tu di dalam surah Yasin Wajah rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a Nah tu Orang yang mari jauh daripada satu tempat, dia mari jalan raya kepada kaum yang duduk. Deraka kepada Allah. Ha, ni tu yang tak ada raya juga. Orang jatuh tu siapa? Nama gapo? bakpo dia boleh mari? Ceraklah dia mari nasihat kepada kaum dia. Ada lagi dalam surah lain lagi. Ya, itunya Allah Ta'ala raya. وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أي رجلا أن يقول ربي الله ada seorang lelaki dia yang dia susuk email dia dia tak tunjuk katanya dia berimail kalau orang tengok dia tengok supo dengan orang ramai-ramai tapi orang ni orang berimail dia hidup kecek dengan orang ramai Eh, sepatut ke dak nak bunuh orang hak mengaku katanya Tuhan dia Allah. Patut ke dak? Ha ni nak ayat katanya ada beberapa orang yang Allah tak ada royak di dalam Quran tapi tak ada royak sifat kun laksana dia. Katanya orang ni pasal mana? Supo juga di dalam surah tu an namli ni ayat yang ke-40 berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah. Siapa tu? Setelah ia berdoa ke hadarat Allah Ta'ala, maka singgah sana Balqis itu dapat dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman dalam sekelip mata. Oh. benar ni benar benda lecah. Kalau jin ifrit tu, dia berasa katanya dia hanallah, dia besar, boleh jadi yogi gitokeh. Istana mari letak di sini. Tapi orang ni, Wallahu'alam. Wallahu'alam dengan sebab doa dia tu hai terima dan dia pun sendiri ayat katanya aku lebih pada jin ifrit lagi-lagi Hey Sulaiman Masya Allah Ani, ha, nah, kita tak ada kena korek dalam dia katakan aku akan membawanya kepadamu dalam sekelip mata dia ayat lagi tu setelah Nabi Sulaiman melihat singgah sana itu terletak tetap di sisinya berkatalah ia ini Nabi Sulaiman sebut. Masya Allah. Nabi Sulaiman ni adalah seorang raja dan seorang Nabi. Dia apabila dia tengok benda yang pelik dan lebih daripada benda biasa berlaku. Dia kata kena, Hatha min fadli Rabbi. Liabluwani a'ashkuru am akfur. Ayat ni orang duk tulis di rumah baru. Okey. Wa umur baru pak tulis hadza min fadli rabbi. Bo beli kereta baru hadza min fadli rabbi. Jawab eh. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan kurnia eh yang Tuhan ku bagi. Wallahu alam dah. Kita nak tulis di rumah baru ke kereta baru ke gapo baru. Ikutlah wallahu alam. Saya pun tak tahu katanya apa boleh orang tulis ayat ni di rumah baru di tek gapo dia Allah alam. Tapi kata-kata ni adalah kata-kata Nabi Sulaiman. Dia kata kena, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Nabi Sulaiman dia reti diri dia sendiri katanya benda ni adalah ujian Allah Taala betul-betul apa bukan? Ini adalah kelebihan kurnia eh yang Allah Ta'ala bui kepada dia sehingga dia boleh retoh jing manusia syaitan dan gotu goni bahasa-bahasa menate dia reti menate-menate pun jadi kuasa dia berlaku apa ni duduk di bawah jaga eh kuasa dia berlaku maka dia tunduk nom-nom kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah saya baca tak tak ada habis dah sebab masa habis dah itulah insyaAllah kita sambung semula Esok ayat ni duk masih lagi duk di dalam perkataan Nabi Sulaiman dan dak kita akan lebih tahu lagi apakah kisah yang berlaku selepas daripada ni yang panjang kita tengok di dalam tafsir-tafsir pun begitulah yang berlaku selepas daripada uh, Nabi Sulaiman tengok istana duduk di hadapnya. Patu Raja Balqis mari. Dibawa Raja Balqis mari kepada jumpa dengan Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman tanya, "Hei Balkis, ni istana mu kah?" Raja Balqis tengok, "Eh, serupa dengan istana aku. Padahal istana dia dah." Dia tak khabar katanya istana dia dibawa daripada Yaman mari ke Palestin. Wallahu a'lam nah. Sekadar itulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.